ashamaa kan jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya irraa daawwannaaf gara guli oromiyaa daawwachuuf dhogdaa jirra. gabaasa guutuuf akka taanutti gaazexeessaa Hacaaluu Dirriibaa. Siyaa Argamni Haroo Wancii magaalaa Walsoorraa gara lixaatti argamam. yookaas immoo argamni haroo wancii giddugaleessa magaalaa walisoo fi magaalaa hamboottidham. Kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Argamni isaa daandii asfaaltii Finfinneedhaa gara Jimmaatti deemurraa gara mirgaatti gorree gara olsa keessa baanee kiiloomeetira soddomi lama irraa fagaatee kan argamudha. Soona jireenyaa gammachuu kan keessi yeroon ulfiina Haroon Wancii beekamtii guddaa kan argate, Oromiyaa keessatti magaalaa Walisoo fi magaalaa Amboo gidduutti bakka bashannanaa, bakka oolmaa namootaa, bakka turistoonni hedduun isaanii itti argamanidha. Haa ta'uutii haroon Wancii bal'aa, bareedaa, bishaan carii kulula kan ta'edha. Haa ta'uutii naannoo kanatti bakki bashannanaa kanneen akka nyaataa, dhugaatii, daakaa wantoonni garaagaraa achitti ni argamu.